මෙම සර්පයින් මා විසින් හසුරුවනු ලබන්නේ මනා දැනුමක් හා පළපුරුද්දක් ඇතිවය. මෙම වීඩියෝ නර්බන ඔබ විසින් නිසි දැනුමක් නැතිව මෙවැනි දෑ අත්හදා බැලීමෙන් වලකින ලෙස කාරුණුකව දන්වා සිටිමි. ස්නෙක්ස් ගඩින් YouTube නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝම ඉතාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. සුපුරුදු විදියට අද දවසෙත් ඔන්න හැමතුමක් ලබා දුන්නා පහළ හල්මිල්ලෑව ප්‍රදේශයේ කඩයක් ඇතුළේ නාගෙක් රැඳිලා ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ නාගයා ඉවත් කරලා දෙන්න යන්න තමයි අපි සූදානම් වුණේ. මාගේ නිවසින්දම් බැලුවම කිලෝමීටර් 10ක් විතර දුරයි. යමු අපි ඒ නාගයාව ඉවත් කරන්න. කතා කරේ පේන්න ඉන්නවද? පේන්න දෙන්නේ. ඉස්සල්ලා හිටියා නේද? නයික්මයි නේද? ඔව්. මම ගොඩක් කලකට වගේ තැන් වල ගැරන්ටිත් ඉන්නවනේ. වහතෙන්ට ලයිට් ඈ එන්න එපා කාටද ඇයිද මේ ලංකා ඉන්නවද මේ ලංකා ඉන්න යාත්‍රිකින් ඈ ඔබින්ද පාරට යන්න එපා බබා පාරට යන්න එපා නෑ අපි බබා සුබක් නෑ ආපත්ති ගොඩක් තියෙනවා නේ මේ මෙතනද තමාවේ ඊට පස්සේ මම දොර හැලුවනේ මේ මෙහාට ගියාද කියන එක දෙයක් කියනවා මේ මේ අයින සුට්ටක් බලලා ඉන්නේ මේ පැත්තෙන් එළියට යන්න නම් පුළුවන් නේද මෙතන නෑ නෑ යන්න උනේ නෑ ගියේ නෑ මේ කාමරෙන් තමයි යන්නේ නීයෝ ඉන්නව නේද හ්ම් ඒක තමයි සර්පයා ඉන්නේ ඔය පිටි මේ බිමින් කියන බඳ ඉස්සලා මම තනති මෙතනනේ මේ පැත්තට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතන ගොඩාක් මාණ්ඩ තියෙනවා. පෙට්ටි නිකන් මේ උසල උසල තිබ්බන පෙට්ටි ටිකක්. පෙට්ටි හන්දක් තියෙන්නේ. අතනින් එළියට කියන්නේ කියලා විශ්වාස. එළියට කියන්නේ එළියෙන් මේ හිතියක් කියන්නේ. ආ එහෙනම් ස්විච් ටික ඔක්කොම මොනකේ නම් හරි ගන්න ඔයාලා බෑ සතෙන්ද හිටියේ පොඩි කෙනෙක්ද? ඈ ලොකු සතෙන්ද හිටියේ පොඩි සතෙන්ද? ලොකු ලොකු කිලෝ 50ක් බලන්න. අන්නන් ලිහිය විතර හිටියා. එහෙම එකවරම යන්නේ නෑනේ නේද? ඈ එකවරම යන්නේ නෑනේ. ඒක ඉතින් කියන්න බෑ සතාට තමයි ඒක අයිති වෙන්නේ. මෙයා දොර වැහුවා දොර හොයන්න. දොර වැහුවට පිටිපස්සේ දොර මේ කැඩලා තියෙනවා නේද? ඒව අස්සෙන් එළියට යන්න දෙයක්මක් නැහැ. කලබල වුණාම සතර බලන්නේ එයාගේ ජීවිතය රැක ගන්නනේ. නෑ. මාත් මේ පෙට්ටියක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔව් මට හිතෙන්නේ මේකත් කරගන්න නැති. ගොඩාක් ලොකු සතෙක්. හා? ගොඩාක් ලොකු සතෙක් තමයි. ඉන්නවනේ? ආ ඒකනේ මං කිව්වේ. ආ යන්නේ. ආයෙත් නෑ. යන්නේ. මේතර මේ මැෂින් එකක් වගේ මොකක්ද? මිනිහෙකුත් දිවලට. ඔන්න බලන්න කම්පියුටර් එකේ ඇතුළට රිංග කියලා. විනායක් විතර බලන්න ගොඩක් දුක සති මෙයා හැව අරින්දින්නේ ඒක තමයි තද වෙන තැන් හොයන්නේ ඔව් හැව අරිනකම් ඕම තැනක් හැංගිලා ඉඳයි බලන්න සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝ මේ සති දෙකක් වගේ කාලයක් කොහොම ගත කරන මේ හැව ගලවලා ඉවත් කරන්නේ ඔය වගේ සුන්පුන් තියෙන තැනක් තමයි තෝරගන්නේ ලේසියෙම හැව ගලව ගන්න දැන් මේ වගේ කඩවල් ඇතුලේ මොනතරම් ඉඩකඩ තියෙනවනේ කුමිනාශක තියෙන ඒ වගේ නේද සුන්පුන් පෙට්ටියෙම තියෙනකොට ඒ තැන් වල මීයන්ගේ ගහනේ වැඩි වෙනවා එතකොට තමයි සර්පය ඔය පස්සේ එන්නේ. දැන් මෙතන නම් මෙයා මේ හැව ඉවත් කරනකම් තව දින කීපයක් ගත කරනවා. අඩි 6ක් විතර වගේ හැදිලා ඉන්න හොඳ පිරිමි සතෙක්. දැන් මේ අවපාට වෙලා ඉන්නේ හැව ගලවන නිසා. නමුත් මේ කඩයක් ඇතුලේ හරි කොහේ හරි මෙහෙම අස්සක රින්ගන හිටියට ඕගොල්ලන්ට එහෙම හානියක් කරන්නේ නැහැ. පන්නගෙන එවිලා කන්නේ නැහැ මේ සත්තු. බෑ නෑ. එයාව පාග ගත්තොත් විතරයි කන්නේ. මේ සතා ඇදිලා යනකොට ඔයාලා හිතන්නේ ඔයාලා පස්සේ එළවනවා කියලා. පන්නගෙන එන්නේ නෑ. පන්නගෙන එන්නේ නෑ පුළුවන් තරම් අපිව මගහැරලා යන්න තමයි මේ සතු උත්සාහ කරන්නේ. දැන් බලන්නකො අල්ලගෙන ඉන්නකොට පැනලා මම මගේ කන්නේපා එහෙම. එහෙම දස්ති කිරීමක් කරන්න. එයා ඉස්සරහා තියෙන දේ ගැන අවධානය යොමු කරන්න. එයාට කිට්ටු වුණොත් සහ එයාව පාග ගත්තොත් දස්ති කිරීමක් කරනවා. මේ ඒතකොට මේ කන් ඇහෙන ඇත්තේන මොකද්ද කන් නැහැ. සර්පින්ට බාහිර කන් නැහැ. අපිට වගේ කන් දෙකක් පිහිටලා නැහැ සර්පින්ට. මේගොල්ලෝ මේ කම්පන තරංග වලින් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. පොළොවට ඇති කරන කම්පන තරංග. දැන් එයාගේ පාඩුව මේ ඉඳලා ඉවරලා හැව ගලවනකම් ඕම ඉන්නවා. ඒ අපි ඇත්තටම මේ සත්තුන්ට මේ අනවශ්‍ය බලපෑමක් කරොත් තමයි අපිට හානියක් කරන්නේ මේ සත්තු. එහෙම නැත්නම් අපි පස්සේ වන්දගෙන ඇවිල්ලා කොයිම වෙලාවකත් කන්නේ. දැන් මේ වගේ සත්තු ඉන්න නිසා ඇත්තටම අර මේ වගේ කඩයක් ඇතුලේ මීගහණේ වැඩි වෙන එක පාලනය කරන මේ සර්පය. මෙයා විතරක් නෙවෙයි සියලුම සර්පයෝ ඒකම තමයි කරන්නේ. නමුත් අර නාගෙක් ඉන්න එකේ වැදගත්කමක් තියෙනවා. දැන් මෙයා උග්‍ර විස වුණාට සෑම සතෙක්ම පාලනය කරන්න හැකියාවක් තියෙන මේ සතා. සියලුම සර්පයෝ සියලුම සර්පයෝ අනවශ්‍ය විදිහට වර්ධනය වෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ පාලනය කරන්න පුළුවන් මෙයාට. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට හිතන්නකො පොළොංගුන්ගේ ගහණේ වැඩි කියලා. ඒ අතර මේ වගේ නාගෙක් දෙන්නෙක් හිටියොත් මේ පොළොංගුන්ගේ අනවශ්‍ය වර්ධනය පාලනය කරනවා. විස සත්තු පොළකට උග්‍ර විස, ණයත් උග්‍ර විස. සම්පූර්ණයෙන් අර ණයාට හැකියාව දින පොළොංගව කියලා දානවා. ඔව් දැන් අර ඉස්සරහා ඔයගොල්ලෝ ඉන්නවා පේනවනේ. ඒ අවධානය අරගෙන ඇයි ඔයගොල්ලෝ දැන් අතුලක ඉන්නකොට කතාව සම්පූර්ණයෙන් දකින්නේ එක්ක වලිගේ කොටස දකින්නේ එහෙම නැත්නම් ඇඟේ කොටසක් දකින්නේ. කතාවේ සැබෑ ස්වභාවය ප්‍රමාණය දැක්ක ගන්න ලැබෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට එළියට ගත්තොත් තමයි හරියටම දැක ගන්න. ඉන්දියට බලන්නද? පුළුවන් අල්ලන්න. ඔව්. මේ පෙනියලලා ඉතින් කියන්නේ යාට හිරියර කරන්න එපා කියලා. මෙයාට වෙන විකල්පයක් නැහැ දැන් අත් දෙකක් අකුල් දෙකක් නැහැ. කෑ ගහලා කියන්න බෑනේ. එයාට අනතුරක් විදිහට ඕනම දෙයක් දැනුනොත් ඔය විදිහට පෙනී අල්ලලා ප්‍රතිචාර දක්වන එක තමයි පළමුවෙන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ පිඹිනවා. පිඹල ඉවරලා තවදුරටත් කිට්ටු වෙනවා නම් දෂ්ට කිරීම කරනවා. එයා දන්නවා එයාට හරි අපූර්ව වස්තුවක් තියෙනවා කියලා විස. මේ විසෙන් තමයි සියලුම දේ පාලනය කරන්නේ. දැන් මේ අවස්ථාවේ ඔයාට ලොකු පෙනුමක් නැහැ. අර වෙනදා පේන තරම් මනා පෙනුමක් නෑ දැන් මේ මොකද මේ හැව අරින්න තියෙන නිසා මෙයාගේ මේ අත් දෙකත් එක්ක කිරි පාට වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ආවරණය යම් තාක් පමණයි පේන්නේ. දැන් හැව ඉවත් වුණාට පස්සේ තමයි නැවත හොඳ පෙනීමක් ලැබෙන්නේ. දැන් ඒකයි ගොඩක් මෙයාගේ මේ අර ක්‍රියාකාරීත්වයක් නැත්තේ ඒකයි. අපෝයෝ. දැන් මෙයාත් හොඳට හැදිලා ඉන්න සතෙක්. අඩි 6ක් විතර වගේ හැදිලා ඉන්නේ. නෑ මේ මේ මේ වගේ නාගයේ කොච්චර විශාල වුණත් සාමාන්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 4කට වඩා වැඩි නෑ. හරිම මම අල්ලලා තියෙන දැවැන්තම සතත් කිලෝග්‍රෑම් 4 ග්‍රෑම් 300ක් විතර වගේ තිබ්බේ. මේ වගේ සතෙක්ගේ කිලෝ 3කට ආසන්න බරක් ඇති. දැන් මේ මීටර දැන් ඇත්තටම මේ ගොදුරු අරගන්නේ නෑ. දැන් මෙයා අල්ලගත්ත තැන ඉඳන් මීයේ පැනලා දිව්වා. ඔව්. මොකද මෙයා මේ හැව ගලවලා ඉවත් කරන්න ඉන්න කාලේ මං කිය අර ලොකු ක්‍රියාකාරීත්වයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ සත්තුන්ට ගොදුරු පහසුවෙන් අල්ලගන්න බෑ. මේ හැව ගලවලා ඉවත් කරනකන් ඉතාලම අසීරු කාලයක් තමයි මේ කතා ගත කරන්නේ. තමයි මේ සත්තු ලෝකයේදී මේ සත්තු නිසා තමයි පරිසර සමතුලිතතාවය රැකෙන්නේ. මේ වගේ සර්පයෝ නැත්නම් මීයන්ගේ ගහණේ වැඩි වෙනවා. භයානක පැත්ත තමයි දැන් අඩ කාමරේ ඇතුළේ වුම ඉන්නකොට හදිසිය කවුරු හරි ඇවිල්ලා කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක් ඉල්ලනවා. කලබලයට ගිහිල්ලා පෙට්ටිය ගන්න. අගොත් සමහරලාට මේ තත කලබලෙන් දස්ත කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. අනපේක්ෂිත අවස්ථාවක් මේ ඇත්තටම දැන් සර්ප දස්තනේ වෙන්නේ දැනගෙන නෙවෙයි. දන්නේ නැහැ කොහේ හරි තැනක ගිහිල්ලා මේ වගේ සතෙක් ඉන්න තැනක අපි හිතන්නේ සර්පෙක් ඇති කියලා. ඊට පස්සේ එතන ගිහින් අනවශ්‍ය විදියට නේද මොනවා හරි බලපෑම මේ තතට ඇති වෙච්ච ගමන් ඒ තත දස්ත කරනවා. පෑගීමක් හරි එහෙම නැත්නම් අත ගෑමක් හරි වෙච්ච ගමන් ඒ තත හිතන්නේ යාට අලතුරක් කරනවා. නෑ නෑ නෑ දෂ්ට කිරීම කියන්නේ දැන් ඇත්තට මේ මේ මේම පෙඩිය අල්ලලා තමයි මෙයා දෂ්ට කරන්නේ. එයාගේ සීමාවට කිට්ටුනොත් එහෙම මොන විදිහට දෂ්ට කරනවා. ඒ දෂ්ට කිරීමට වඩා මෙයා හපා කෑවොත් බොහොම ප්‍රබලයි. ඒකද හපා කෑම මේකේ වැඩි ඉක ප්‍රමාණයක් ඇකට යනවා. විසදල දෙක වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇඟට දැවටිලානේ තියෙන්නේ එතකොට විස ග්‍රන්ථි ක්‍රියාත්මක වෙලා එළියට එන විස ප්‍රමාණයත් වැඩි අර ශනික දෂ්ට කිරීමකදී බොහොම අඩු විස ප්‍රමාණයක් තමයි මුදා හැරෙන්නේ හරි බරයි ඔව් කිලෝ 3ක් විතර වගේ බර වැඩි බලමු කියලා බලන්න පුළුවන් අනුන්ගෙන්දයි බලන්නේ. ආවත් ආයෙ අල්ලගමු. එන්නේ එයා ඉතින් ඇතුළට ගියන් පස්සේ නැත්තම් මේක මෝ මරන්න තමයි ආනු නරකත්තේ දැක්කා ගිහලා අර හිලෙන් ගියා නම් මරන්න මරන්න හැටි නෑ මම මේ පැත්තේ පන්නන්න හදුවා බර පොල්ලක් කරන් ගියා පැත්තේ ඉන්නේ නෑ ඇත්තටම සර්පියෝ හිම මරන්න අවශ්‍ය නෑ දැන් මේ වගේ අනතුරුදායක තැනක ඉවත් කරගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඒක සර්පපියාව නැති කරොත් එහෙම ලොකු ගැටලුවක් වෙනවා. ඒ නිසා සර්පියෝ අනිවාර්යෙන් පරිසරය තුල රැඳෙන්න ඕනේ.